No. No, you just no, just tourists. Not terrorists, <laughs> just tourists. And we, we saw it now and we were shocked. Oh, this is the first time you come to Budapest? Yeah, we are from Germany and, and yeah. we, we, we, all, we also have actually a problem because many, many, many people come to our country yeah. and in Germany people are different opinion. So we take them, is it good or not? I'm sure what I think. I think you, you have to welcome them because they are from war, they, yeah. they have nothing. Yeah. But it's Germany. Yeah. Many people think fekszik, fekszik. tehát amikor jártunk, itt láttunk, hogy ők leg, legjobban unják magukat, és akkor... És igen, mit gondolsz hogy kialakult helyzetről? Hát itt vagyok! Hello. lehet gondolni ez? Hát ez a Magyarországon elég sok yeah. Yeah, yeah, yeah. Hát, uh, what do you think of the situation here? I don't know, I have mixed feelings. Because on one hand, like, people are so friendly and happy, like, it's the lack of government support is really sad, but I don't think the whole thing is so sad. I don't know. Yeah. van a gyerek hálásak, vagy kedvesek veletek? Miért van? Hát, ja, az a lényeg, hogy szorakoznak, nem? Valamire jóra fognak emlékezni legalább Budapestről. Pode ir. ter a terapia nas extremidades e What what story do they tell? How, uh, they, how they got the apples. Ah, okay. In the water? Oh, شو هالكلب؟ شو it. Ah, <laughs> He lost his tooth in a fight? Uh, Wow. <laughs> show? النهارده اطلعوا ولا لا Igen. Mi? Mire, mire készül? Vagy ez csak, hogy nem jönnek be, vagy mi? Én nem készülök semmire. Nem, hogy a, tehát milyen itt vannak, er, tehát bejáratnál, mert ne, hogy ne jönnek be, vagy mi? Én erre nem tudok válaszolni, én is tudom. 对喽。 السلام عليك وين انت وين انت؟ ولا كذا صوره لا اعطيني صوره والله كذا اعطيني صوره واحد صدقها صوره ايوه آه. كذا الله بينهم ما شاء الله وين favor. <laughs> a suli? Hányadik osztály? Kilenc. Kilenc? Te is? Kola, kola. Táskába. <laughs> Jó van. Milyen gimibe jártok? Gyulai középiskolában, igen. Aha. És innen ide jöttök megnézni? Onnan ide? Most, most körben, úgy van dolgunk még a városban, azt körbenézzük itt. Megnézzük, hogy mi folyik itt, hát ez komolyan mondom. Nem engednek. És mi történik amúgy most? Nem engednek, van átra. mehetnének innen. Tessék? El mehetnének innen, hatnának. Igen, menjünk. A Budapest. A Budapest megint utána.